哎，还没，还没，还没。哎，小强。OK。好，祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！哎，啊，生日快乐！ 둘이 생일 快乐 둘이 생일 快乐 둘이 생일 快乐 아, 이분만 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you 哦，对，要先许。第二个愿望讲出来。第一个愿望，不要，不要，不要，不要，不要。第一个愿望我不要，第二个愿望我不要，第三个愿望我不要。 <laughs> 那许你的那个？啊？对啊。功课都可以好好的。好，功课都太好，写功课都太好，写功课都太好，写功课都太好。考试都一百分。考试都一百。 啊好，我来吹吹，我来吹吹，我来吹吹。好啊，两个一起吹吗？还是要哥哥吹？啊，两个一起吹啦。两一起吹，一二三五。